Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hai, jumpa lagi dengan aku Dewi Indra Kali ini aku ingin memberikan tips kepada kalian Yaitu rahasia video banyak viewer Buat kalian youtuber pemula yang belum mengetahui bagaimana caranya kita dapat menghasilkan viewer yang banyak menonton yang menonton video video kita itu banyak Kali ini aku ingin memberikan tips kepada kalian Oleh dari itu, ikuti tutorialnya Jangan di skip sampai selesai ya Oke Tapi sebelumnya seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe channel aku Subscribe dulu, like, like, like, like, komen Dan share ke sosial media yang kalian punya Bagi kalian juga yang baru menemui channel aku Silahkan subscribe dulu, like, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya, yaitu tips rahasia video banyak viewer. Jika kalian rasa video Anda sudah bening suaranya dan sudah hmm, pencahayaannya itu bagus Tapi kak kok yang nonton segitu-gitu aja Nah saya akan memberikan tipsnya kepada kalian nah ya Nah ini rahasianya Yaitu kalian harus memiliki konten yang berkualitas Apa itu kak konten yang berkualitas? Ya konten yang berkualitas itu adalah konten suatu konten yang kalian sampaikan jika penonton bisa terlibat dalam videomu nah seperti itu maksudnya penonton yang bagaimana kak maksudnya penonton yang bisa menyimak dan menyam, uh, memahami apa yang kalian sampaikan intinya penonton itu paham ya apa yang kalian sampaikan materinya itu seperti apa menuju di mana dan gunanya itu untuk apa nah seperti itu oke okay. Bagaimanakah caranya agar konten kita berkualitas? Ya, di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya agar konten kita yang kita berikan ke penonton itu bisa berkualitas. Tipsnya adalah seperti ini. Yang pertama, oke, kita masuk langsung ke session yang pertama. Utamakan audio, audio atau suara harus jernih jika kalian membuat video, diusahakan suara itu harus jernih. Gunanya apa? Soalnya kalau video kita jernih, yang mendengarkan video kita itu nyaman, begitu dan tidak mengakibatkan telinga itu sakit. Oke, seperti itu. Yang kedua, yang kedua lighting atau pencahayaan. Lighting atau pencahayaan harus terang dan tidak blur kan supaya apa juga itu supaya yang nonton video kita itu betah dengan video kita tidak sakit mata dan e, merasa nyaman di depan kamera menyaksikan video kita nah seperti itu oke itulah tadi yang kedua masuk yang ketiga perhatikan jika kita harus memiliki Uh, kita harus memiliki, maksud saya, kita harus memiliki karisma atau ciri khas jika kalian ingin menjadi konten kreator, kita harus memiliki karisma dan ciri khas tersendiri. Nah, di situ kita akan menonjolkan ciri khas kita yang selalu diingat oleh eh, penggemar kita, penonton kita. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke session yang keempat. Session yang keempat itu adalah editing. Apa itu kak editing? Editing adalah potong hal-hal yang kurang pas bagi kita dan juga bagi penonton. Pokoknya dalam satu rangkaian video itu apabila ada suatu hal yang belum pas bagi kita, ah ini kok rasanya kurang pas ya, kok ini jelek ya. Uh, kita bisa edit-edit, kita kurangi mana, kita pertimbangkan mana yang benar uh, menurut kita, yang pas menurut kita supaya tampilan video itu kita bagus. Nah, seperti itu uh, tadi itu nomor berapa ya itu tadi nomor 4 oke langsung langsung saja kita masuk ke tutorial yang kelima maksud saya tips yang kelima caranya yaitu komunikasi harus sampai kepada penonton nah seperti itu usahakan apa yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada penonton penonton bisa paham bisa ngerti bisa ngeh apa yang kita sampaikan kepada penonton nah seperti itu langsung masuk yang ke keenam oke yang keenam usahakan bahwa kita benar-benar nyata sedang berkomunikasi dengan penonton nah disitu kita itu dituntut untuk seperti kita itu benar-benar nyata sedang berbicara kepada penonton bahwa penonton itu ada di depan kita. Nah, kita sampaikan apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Kita harus menjelaskan di dalam video kita itu menjelaskan apa sehingga penonton itu paham. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja masuk yang ketujuh. Yang ketujuh. Relax aja, pede aja, slow dan juga tetap berpikir positif. Maksudnya gimana kak? Ya iya dalam penyampaian kita itu harus relax, slow, pede dan juga berpikir positif bahwa kita itu bisa menyampaikan suatu hal. Jika kalian belum terbiasa menghadapi kamera, kalian tidak udah tidak usah panik soalnya apa kamera itu anggap saja ya tidak anggap saja memang kamera itu benda mati kamera itu tidak akan komen kalian tidak akan Noel kalian. Nah, seperti itu makanya kita harus slow uh, berlatihlah supaya kita itu bisa fokus, bisa menghadapi kamera, uh, bisa nyaman. Pokoknya kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, maka kita juga akan uh, nyaman. Nah, seperti itu. Oke, okay, untuk yang kedelapannya membuat ringkasan atau catatan kecil tentang poin-poin yang akan kita sampaikan. Nah, seperti itu. Gunanya apa, Kak? Nah, gunanya kalau kita hmm, mencatat hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada penonton, kita itu tidak kelabakan apa yang kita sampaikan ingin sampaikan kepada penonton. Karena apa? Kalau kita mengandalkan otak kita untuk mengingat nah namanya manusia itu ada lupanya ada ingatnya jadi kita harus memiliki catatan kecil supaya kita itu tidak di luar materi nah seperti itu supaya kita itu hmm, lebih mudah dan lebih uh, cepat mengingat tadi dari mana ya poin-poin kita yang telah saya sampaikan. Nah, seperti itu. Saya pun demikian. Saya juga di sini ada rahasinya Kalau tidak percaya aku pakai catatan tuh. Nah, jadi kita bisa uh, gimana ya? Tidak keluar dari materi yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Oke, demikianlah tadi tips rahasia video banyak viewer. Buat kalian yang belum subscribe channel aku silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya Oke, okay? dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye